नमस्कार मैं हूं आपके साथ रोशनी आजमी आप देख रहे हैं जनवाद टाइम्स सच के साथ एक कदम क्या नाम है भाई आपका मेरा नाम पिंडू राठौर है मैं गोबर चौकी से हूँ बिस्बिंदु परसिस से तो ये ये पता क्या हुआ ये टोरेंट पावर की लापरवाही से चार हादसे हो चुके हैं आ, तुम्हारी एक दो तीन गाय मर गई एक भैंस मर गई और ये लापरवाही चलिए अरे किसी का बच्चा ये मर जाए तो क्या होगा ये बताओ हैं ये बोल देते हैं आज ठीक कर दिया आ, कल ठीक कर दिया या रोड भी खराब है ये गड्ढे खोद देते हैं हर रोज रोज आए गड्ढे आज आज जैसे रोड बनाया तो कल गड्ढे खोद देंगे ये ये लोग और जो जिनका अधिकारी है ना वो वो भी नहीं आ रहे हैं ये इनको भेज दिया है चौहान साहब हैं जो पुरानी मंडी पे हैं जो पुरानी मंडी पे और ये दो घंटे में आए हैं ये करीबन दो घंटा ये पास में ही दो किलोमीटर के पास में ही है ये ये लोग ये लोग हाँ हाँ चार हादसे हो चुके हैं अभी कोई बच्चा मर जाए एक बात आओ अगर ये जो दो किलोमीटर के आसपास में ही रहते हैं ये लोग टोरंट बारे और दो घंटे के बाद कोई बच्चा मर जाए कुछ भी हादसा हो जाए कौन जिम्मेदार इसका मेरा नाम मनीष सैन है मैं अध्यक्ष हूँ गौरक्षा क्रांति से यहाँ पर एक गाय मर गई टोन पावर के कारण से हाँ, यहाँ पे आए दिन हादसे होते हैं ये पांचवा हादसा है बीच में एक हादसा हुआ था यहाँ पे गाय पहले भी खत्म हो गई थी आए दिन हादसे हो रहे हैं लेकिन टोन पावर को समझ नहीं आ रही इस बात को यहाँ से आए दिन सड़क वाहन चलती फिरती रोड है ये प्रशासन आ चुका है यहाँ पर टोल एंड पावर भी आ चुकी है पर लेकिन ये अपनी जिम्मेदारी बखूबी नहीं निभाते यहाँ सभी कार्यकर्ता लोग खड़े हैं बजरंग दल के गौर अच्छा क्रांति के जितने भी हैं यहाँ पर बलवंती अरे

इन्वेस्टर घूमो जनवाद टाइम्स की सभी खबरों को लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें धन्यवाद